Grandpa ini dia dan kita mau isikan pastry flour sebanyak 400 gram pastry flour pastry flour Stop. Yes, untung pas 100 gram. Next. Oke. Kita perlu granulated sugar sebanyak 150 gram. Berarti satu sendok. Internet. <laughs> biji 100 gram berarti kita perlu 2 biji oh ya uh, gimana caranya masukin telurnya Tat. <gasps> ya telurku pecah kita coba lagi hmm ternyata tekan E eh. oke kita ambil satu lagi Kitakata Wow, 3 in 1! Amazing! let 你把狗。 价，但 pasa, mando? gimana uh, ah, reaksinya customer wow lihat gak guys 52 like dan 2 subscribe yeay thank you so much nah semoga uh, video ini kalian suka dengan video ini jadi jangan lupa like dan subscribe ya guys notification on biar kalian bisa ketemu nenek